हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल तपाईँहरू हुनुहुन्छ पिआरएन मोटो ब्लगको साथमा तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु तिम्बु भोकरीको सिन है अब चाहिँ तपाईँहरू यही ब्लगमा चाहिँ तिम्रो पोखरीको सिन आउँदैन आएका है अब तिम्रो पोखरी चाहिँ पुग्नलाई हामीलाई अझै दुई दिन लाग्छ आज चाहिँ हामी यहाँ तल बेतिने भन्ने ठाउँमा मात्रै हिजो बेलुका तपाईँको रातिको दस खेर आएर यहाँ बास बसियो है अब चाहिँ यहाँबाट हामी हिँड्नको लागि सबैजना एकदम तयारी हुँदैछौँ हेर्नु हुनुहुन्छ यता है सबैसँग रेडी छ अब केही समयमा नै यहाँदेखि फेरि अघि बढ्नेछौँ अनि गाडा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइपुग्यो यस्तो छ भ्यू त तपाईँहरू माथि पुगेर बस्दै बस्दै भ्यूहरू हेर्न त पाउनुहुन्छ र आफै सोच्नुहोस् तपाईँहरू त्यही भएर मेरो च्यानललाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला भिआरएन मोटर ब्लगको साथमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना लगाएको आइज अहिले चाहिँ हाम्रो अब बिहान त्यहाँ होमस्टेमा बसेपछि अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ यहाँ अरू जग्गा अगाडि गइसकेँ है यहाँ भारी भोका एकदम बबाल मचिरहेको छ यहाँ हाम्रो दाईहरू चाहिँ गाइड हो दाई यता पनि यता चाहिँ हाम्रो गाइड दाई एकदमै छ क्या अब यस्तो हरियालीहरू हेर्नुहोस् है बाटोहरू त्यस्तो छ क्या तर अब यस्तो ठाउँतिर पनि बाटोहरू त्यस्तो छ रोड अब रोड चाहिँ यहीँसम्म मात्रै रहेछ अनि हिँडेर जानुपर्ने रहेछ है त्यही भएर धेरै गाह्रो भयो हामीलाई चाहिँ तर पनि केही छैन अब हिँडेर जाँदा बेग्लै मजा हुन्छ पछाडि हाम्रो दाइहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ हामी चाहिँ अब यात्रा कहाँसम्म हो आजको हामीलाई थाहा छैन है बिहानको खाना बेलुका छ बजी मात्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ यो तपाईँहरूलाई एउटा कुन बाटो हो डर देखाउँछु यो मान्छे टुप्पा छ नि हजुर त्यहाँ हाम्रो खानाको लोकेसन हो होइन एघार बजीको हो त्यो तर सम्भावनादेखि नै त्यहाँ छ बजी 여기 뿌리 보면 我在这里，你在这里。啊， ल है गाइज है ल गाइज तपाईँहरू यो दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है अहिले चाहिँ कुन खोलाको नाम त थाहा छैन तर यहाँ आइपुगिसक्यो एकदमै सफा पानीहरू बगिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है हामी खाना खान पो माथि डाँडामा पुग्नुपर्ने आज एकदम दिन चाहिँ खुलिरहेको छ होइन खोला त्यस्तै छ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू है एकदम हिँड्न चाहिँ गाह्रो छ आज हामीलाई विशाल दाई एकदम भागेर त पौडी खेल्छ खाउने कस्तो सफा सफाइ कस्तो सफाइ विशालले पौडी खेल्नु यहाँ रुचाउनु हुने ठाउँतिर है दामी छ तर हिँड्न चाहिँ लास्ट गाह्रो अलैँचीहरू पनि हुँदो रहेछ यहाँ यतातिर चाहिँ एकदम भारी बोकेर हिँड्दैछ हामी अगाडि ल्याएर नि भारी बोकेर हिँड्दैछ झोलाले नै मलाई त काम लाग्यो है तिम्रो पोखरी आउनु त गाह्रो पर्ने रहेछ है तिम्रो पोखरी मुखले भन्न जति साथी रहेछ उति नै आउन गाह्रो रहेछ त्यो कुरो चाहिँ आज थाहा हुँदैछ हामीलाई होइन तपाईँहरू यदि तिम्रो पोखरी आउने सोचमा हुनुहुन्छ इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू एकदम प्रिपेयर भएर आउनुहोस् है यहाँ चाहिँ एकदम हरेक कुराको तपाईँहरूले तयारी गरेर आउनुपर्छ खानुदेखि लिएर बस्नु सहित सबै कुराको तपाईँहरूले है र यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले गाइडहरू पनि खोज्नु परेन रहेछ एक दुईजना नभए बाटो बाटो पत्ता लगाउनु धेरै नै गाह्रो छ है यस्तै नै हो होइन मेरो भ्लगलाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला पिआरएन मोटो भ्लगलाई सबैजनाले चाँडोभन्दा चाँडो माया गरेर है वान के है गाइज वान के अहिलेलाई वान के मात्रै हाम्रो टिमहरू चाहिँ पारी पुलमा पुगिसकेको अवस्था हामी चाहिँ भर्खर मात्रै हिँडिँदैछ गर्मी गर्मीले साह्रो बनाइरहेछ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ यहाँ हाम्रो मेन हिरो दाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है एकदम गलेर बसिराख्नु भएको छ मुस्कान पनि दिँदै हुनुहुन्छ अलिअलि कस्तो भयो दाइ कस्तो भइरहेछ टुर विश्वकै मजा त्यस्तो यस्तो टुरहरू गर्नु भएको थिएन त यो तपाईँले हजुर हो <laughs> गाह्रो छ त गाह्रो छ खाना खानु ऊ माथिको डाँडामा पर्ने अरे ल गाइज यहाँ चाहिँ अहिले र झर्दैछ है नानीहरू चाहिँ एकदम भारी बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ होला खाली हिँड्न गाह्रो भयो मान्छेलाई ल यसो रिचार्ज त भन्दै जाउँ है जे भयो भने सिम्बुङ पोखरी हाम्रो अहिलेको यात्रा हो होइन हामी चाहिँ अब ट्रेकिङ टुरिस्ट टुरिस्टलाई घुमाउने गाइडर जस्तो भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा भारी बोकिरहेको छ होइन त्यति नै है ठिक छ हिँड्दा हिँड्दा गाह्रो भइरहेको छ छैन के छ मेरो भाइ यस्तै छ दाइ गलियो होइन यस्तै पौडी चाहिँ पुल है अब खाना खाने ठाउँमा पुगेपछि एउटा भ्यूहरू चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाई चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ यात्रा बबाल छ पिआरएन मोटो ब्लक कस्तो हुँदैछ त अलिक कराएर हौ हजुर कारण मोटर ब्लगले यस्तो राम्रो राम्रो दृश्यहरू यस्तो राम्रो राम्रो सिनहरू लिएर आउँछ त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले च्यानललाई चाहिँ माया गरिदिनु होला है सिनहरू हेर्नुहोस् खोलाहरू खोला नाला डाँडा काँडा यस्तो मिठो मिठो दृश्यहरू लिएर आउँछु म है हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू हाम्रो यात्रा चाहिँ टिम्बू पोखरीसम्मको आज हामी डे टूमा छौँ है अब हामी चाहिँ पर्सि पर्सि बिहान अझै एक दिन एक बिहान हिँडेर मात्रै पुग्छौँ हाम्रो टिम्बु पोखरीको यात्रा त्यस्तै हो है राई हावाले आएको सपनाहरू पुरा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो धेरै गाह्रो हामी अहिले म्युजिक भिडियोको सुटिङको क्रममा हिँडेको होइन मैले चाहिँ क्यामेरा बोकिरहेको थिएँ यस्तो बोक्समा यो चाहिँ हाम्रो म्युजिक भिडियोको क्यामेरा त्यसमाथि लाइटहरू बोकिरहेको छु साथमा खानेकुराहरू पनि ओके गर्ने केही पाहुनालाई केही घुमाउनै पर्दो रहेछ यहाँ कडा मेहनत गरेको फल पके पनि राम्रो आउला भन्ने चाहिँ मलाई बडो आशा लागेको छ सम्पूर्ण यो भ्लग हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई प्लिज राजन पल राई सर्च गरेर एकचोटि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ल यता हाम्रो अर्को च्यानललाई पनि सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला या या अहिले चाहिँ एकदम थकित भएर यहाँ बसिरहेको अवस्था होइन सबैजना भारी जस्तो छ है हाम्रो यो चाहिँ यति चाहिँ मेरो भारी एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा ब्याग छ मेरो जिम्मा गाह्रो छ तिम्रो पोखरी मुखले जति भन्नु सजिलो उति नै गाह्रो रहेछ बाहिर सजिलो लाग्छ विशाललाई के छ त खाना खाँदा कस्तो फिल भइरहेको नम्बर भइरहेको छ नन्दा मलाई पनि देऊ भयो त्यो क्लिप धेरै सङ्घर्षपछि खाना खान आइपुग्यो होइन साह्रै मिठो गरिहाल्यो त नि कान्छा मजाले खाइदियो ग्वाम ग्वाम सब थुक बिर्सेर दही पनि छ दाल पनि छ तरकारी पनि छ अचार पनि छ भात डल्ला पनि छ साँच्चै खतरा छु हान्नु क्या थियो नेपाली नेपाली मन्त्र चाहिँ एकपल्ट हान्नु परेको म बिमार भएँ है यहाँले एउटा <laughs> छोडिदेऊ यो छोडिदेऊ

बालालाई छोडिदेऊ पनि तिम्रो बाटो बालामुखीलाई है यो त पल्ला गरे जात्रा लागेको रहेछ यो बालामुखीलाई निको बनाउनुलाई पिपलको पात तिनवटा ल्याएर करेला खुवाइदिनु पर्छ

होइन <laughs> भाइ